සියලු දෙනාටම යහපත් වූ වාසනාවන්ත වූ කාල සීමාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අදත් ඔබ සමගම සම්බන්ධ වෙනවා සුපුරුදු ජ්‍යොතිෂ වැඩසටහන සමග. ඉතින් මේ කාරණාවට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් කියනවා කියන්න. ඔබට මම පහුගිය ලග්න පලාපල කතන අතරතුර පිළිවෙත් වශයෙන් පිරිත් කීපයක් කිව්වා ශ්‍රවණය කරන සජ්ජන කරන. ඉතින් ඕකට මම ලින්ක්ස් දාලා තිබ්බා හොඳ නිවැරදි උච්චාරණ සහිත වෙනත් නාලිකාවක. නමුත් තාක්ෂණික ගැටලුවක් හේතු කරන මේ නාලිකාවට ඒ පිරිත් සූත්‍ර ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි සූටීවී ඔස්සේ ඔන්න නැවත ඒ ස්පිරිත් අතිශයම නිවැරදි උච්චාරණ සහිතව ටික හිත නිවන ආකාරයෙන් ඒ වගේම හරියට අර්ථය තේරුම් යන ආකාරයෙන් පළ කරමින් පවතිනවා. දැන් කීපයක් පළ කර දෙනවා. ඉතින් ටිකක් හැකි ඉක්මනින් ඉදිරි සතිය තුල කාලසීම තුල පළ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා එහෙනම් අර රාගා මීඩියා ඔස්සේ නැරඹු පිරිත් ශ්‍රවණය කරපු පිරිත් ඔන්න දැන් සූටීවි ඔබ ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. ඒව ශ්‍රවණය කරන්න ඒ තුලින් ඔබ මානසික නිදහසක් විඳින්න සියලු දේන් යහපත උදා කරගන්න කියලා. තවත් පැත්තකින් පහුගේ ලග්න පලාපලවල කමෙන්ට්ස් දාලා තිබා බොහෝ දෙනෙක්. ඉක්මනින්ම දෙදා සිසුන ලග්න පලාපල ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම නොවැම්බර් මාස මැද ඉඳන් ඉදිරිපත් කරන තම ලග්නෙන් ලග්න දාන බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියේ. නමුත් අධිකාර බවලත්වයත් එක්ක කාලය මට කලමනාකරණය කර ගැනීම වෙලාවක් නැතුව ගියා. මේ පලාපල ගැන ඉන්නේ මම පාන්දර අලුයම 3ට විතර හැරිලා මෙන්න මේ රෙකෝඩින් කරන් යන එක නිසා මම පොඩ්ඩක් උගුර බැරන්ඩි ගතියක් වගේ දැනෙවි කටහඬ පොඩ්ඩක් වෙනසක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ කාලය පොඩ්ඩක් අමාරු තත්ත්වයක ඉන්නේ. ඒත් අර ඔබට ඔබ බලාපොරොත්තු ඉනක දන නිසා මං කවදාකත් මෙව මගහරින්න ඔබට පොරොන්දු වෙනවා දෙසැම්බර් මුල් සතියේ ඉඳලා ඔබට 2023 වසරේ ලග්න පලාපල ගෙනින්න. ඒක නිසා සූටීවි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව 2023 නවවසරේ ලග්න පලාපල පමණ නෙමෙයි, ඊටම සුවිශේෂී ප්‍රබල පෙරලිකාර ග්‍රහ මාරුවක් වෙනවා. මේ 2023 ආරම්භිච්ච සැනින් ජනවාරි මාසේ 17 වෙනිදාට සෙනසුරු ග්‍රහයා කුම්භ රාශිගත වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඊටාමත්ම සුවිශේෂී ලග්න වලට වගේම අපේ රටටත් ඉතින් ඒක නිසාම මම ඒ සෙනසුරු මාරුව සම්බන්ධත් ලග්න පලාපල ඉදිරිපත් කරනවා වෙනම වීඩියෝ කීපයක් තවත් පැත්තින් දැන් සෙනසුරු මාරුවක් වෙච්ච ගම බොහෝ දෙනෙක් බය වෙනවා ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදීන් සමහරු සමහරු බය කරනවා මොකද්ද මේ සෙනසුරු මාරුවක් එකදී තමන්ගේ ලග්නට ඒ රාශිකයක් ඒවිද ඒ රාශික නිමාවේ විද තියෙනවා ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවනේ දැන් පොදුවේ නෙමෙයි ලග්නෙ ලග්නෙ පොදුවේ නෙමෙයි ඔබට පුද්ගලිකව ඔබගේ කේන්ද්‍රය තුළ ඒ රාෂ්ට්‍රකයක් තියෙනවද ක්‍රියාත්මක වෙනවද ඒ රාෂ්ට්‍රක ඉවරදයි. ඒ සියලු දේ ඔබටම ඔබගේ කේන්ද්‍රය බලලා හොයාගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන මම කතා කරනවා. ඒකටත් වෙන වැඩසටහන් මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ අතිශයම මේ කාර්යබහුල වේවි දෙසැම්බර් මාසෙ සහ ජනවාරි මාසය තුළ මේ සූටිවි නාලිකාව ඒ විශේෂිත වැඩසටහන් මාලාව කීපයක්ම ඔබ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා සූටිවි වරද්ද නැතුව subscribe කරලා bell icon එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඒ වැඩසටහනක් දැමූ සෙනින් ඔබට බලා ගන්න. හරි. එහෙනම් අද යන් අපේ මාතෘකාව රාශිචක්‍රයේ හතරවන රාශිය ලග්නාධිපති චන්ද්‍රහෙවත් සඳුග්‍රහයා වූ කටක ලග්නය. කටක ලග්න හිමිනි ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ උදා වූ 2022 වසර අද ඊයේ වගේ උදා වෙලා ඔන්න වසරේ අවසාන මාසෙටත් අපි ඇවිල්ලා. දවසින් දවස ඉක්මන ඉක්මනින් වයසට යනවා වගේ දැනෙන ලක්ෂණ තියෙන හැමෝම කියලා නේද? නෑ අපි එහෙම හිතන්න එපා. අපි හැමදාම ජීවිතය අත්දැකීම් ලබනවා. යන ගමන් වලින් එක එක විදිහේ පන්රයන් ලබන අත්දැකීම් ලබනවා මෙහෙනම් අපි මේ දවසින් දවස පරිණත වෙන්නේ අපි නොදැනීම අපි පරිණත වෙනවා අපි එහෙම හිතමු පැහැදිලිද එහෙනම් අපි බලමු මේ 2022 වසරේ අවසාන මාසය දෙසැම්බර් මාසය සීතල උදුවක් මාසය කටක ලග්න හිමි ඔබට කොහොම වේවිද කියලා. ඉතින් ඔබගේ ලග්නාධිපති චන්ද්‍රයා එහෙම නැත්නම් සඳු ග්‍රහය 8 වෙනි වූ බාධක ස්ථානයේ තමයි මේ මාසයේ ආරම්භ වෙන. තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා ඔබගේ නවවැන්නේ වක්‍ර ගමනින් මෙච්චර කාලයක් ගිය ගුරු ග්‍රහයා මේ නොවැම්බර් මාස 24 වෙනිදා වක්‍ර භාවය අතහැර නිවෘත්ත ගමන පටන් ගත්තා. ඔන්න ඒකත් ඉතා විශේෂයි. අනිත් එක ශනි 7 වෙන්නේත් රාහු 10 වෙන්නේත් කුජ 11 වෙන්නේත් කේතු 4 වෙන්නේත් රවි බුධ සිකුරු 5 වෙන්නේ තැම්පත් වෙලා තියේදි තමා කටක ලග්න හිමියන්ට මේ දෙසැම්බර් මාසය උදා වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි කවුරුත් කැමතිනේ මොකක් වේද මේ ආදායම් තත්ත්වය කියලා දැනගන්න. ආදායම කොහොම වේද මට කොහොම ලැබෙවිද මගේ ධනය කොහොම වේද මොකද අංක එක ඒකනේ වෙලා තින්නේ සියල්ල මුදල්මා තීරණය වෙන ක්‍රමයක් තුල ඔබ සාධාරණ එහෙම හිතන එක. ඔව්. මෙතන ඔබගේ අයස්ථානයේ 11 වෙන්නේ කුජ ගහයා වක්‍රව ගමන් කරනවා මේ ටිකේ. ඔන්න ඔතන පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් නැත්තෙම නැහැ. හැබැයි කලබල වෙන්න එපා කිව්වසනෙන් අයෝ ඉවරයිද මේ මාසත් කියලා හිතන්න එපා නෑ මේ අපි කතා කරන්නේ ලග්න පලාපල නෙමෙයි සාම්ප ලග්න පලාපල කතා කරනවා ඒනට සාම්ප්‍රදායික ලග්න පලාපල කතනට එහා ගිය දෙයක් අපි තුල තියෙනවා ඔබ දන්නවා පොඩ්ඩක් මේ කාලේ වැය වෙන විනාඩි 30ක් 40ක් මේ ගන්න මාසේ පලාපල වලට ඔන්න ඔය තියෙන පුංචි පුංචි ගැටලු දේවල් ඒ ගැටලු निराකරණය කරගන්න විදිහත් එක්ක අපි කතා කරන්නේ ඒ නිසා බය වෙන්න එපා ගැටලුවක් තියෙනවා අපි ගැටලුව විසඳ ගන්න විදිහත් කතා කරමු එයන් කටකලක්නමට මේ කාල සිම තුළ ලැබෙන තියෙන ආදායම් ඇහිරීමක් පෙන්නුම් කරනවා මේ අතර එන්න තියෙන මුදල් එන්නේ නැහැ. මොකක්දෝ දෙකින් එක බාධාවල් සිද්ධයනවා. ඔන්න ඔය ඔය තත්ත්වයක් තමා කටකලක්නහිමියන්ට මෙන්න මේ කාලසිම තුළ ගෙවෙන්නේ ති ඒක නිසාම ඔබ පොඩ්ඩක් මානසික වැද වැටීම ඉඩකඩත් තියෙනවා ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ හැබැයි ඕකට ඔබට අධිෂ්ඨානයෙන් නැගී හිටින්ට බලයකුත් ඔබට හිමිවෙන ගුරු ග්‍රහයගෙන්. ඒක නිසා අර තියෙන අහිතකර බලපෑම ටිකක් වැඩි වුණත් දැන් චන්ද්‍රයත් අටවැන්නේ මේ මාසේ ආරම්භ වෙනවා කියන එකක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කුජය 11 යන්නේ වක්‍ර වෙලා තියෙන ගැටලුවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධාකාරයෙන් ඒ ඒ තරම්ම නැතත් ප්‍රතිවිරුද්ධාකාරයේ බලයක් ඔබට මේ වෙලාවේ ගුරුගෙන් ලැබෙනවා. ඒ වගේම රවි බුදු සිකුරු සංයෝගයෙන්ුත් ලැබෙනවා. ඒ නිසා බිය වෙන්න නෙමේ මේ දේ කරන්න වෙනවා ඔබට. මොකද්ද වෙන්නේ? වෙනදට වඩා ඔබ උපක්‍රමශීලී වෙන්න වෙනවා. වෙනදට වඩා ඔබ ටිකක් උත්සාහවන්ත වෙන්න වෙනවා. අනේ මේ කරන කිසි දෙයක් හරියන්නේ නැහැ කියලා ඇකිලිලා ඉන්න බැරි වෙනවා. නෑ, කමක් නෑ. හරි. ඒ පැත්ත හැරුණාට මම තව පැති කරනවා. මොකද මේක මේ මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මම මේක නැගී හිටිනවා. මේකෙන් මම බැරිලා මානසික ඇද වැටුනොත් මට මුකුත් නැති වෙනවා. අන්න ඒක නිසා මම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි. මම මේ වෙන දෙයක් කරනවා. මේ වගේ දෙයක් කරනවා. ඔන්න ඔහොම අධිෂ්ඨානශීලීව කටයුතු කරන ඒ තුළ ඔබට අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය තියෙනවමයි. ආදායම් මාර්ග ඇහිරුණා කියලා මම මුලින් කිව්වා. ආදායම් මාර්ග තරමක් දුරට ඇහිරෙනවා. එහෙමනම් ඔබ මේ තුල කරන්න ඕනේ. ඒ ඇහිරෙන ආදායම් මාර්ග තියෙද්දි තවත් ආදායම් මාර්ග ටිකක් සකසා ගන්න එක තමයි. එතෙන් කියන්නේ මේ හදිස්සිය කොහෙද ආදායම් මාර්ග හොයාගන්නේ නැහැ. තියෙනවා හරි සරල ක්‍රමවේද ඕන තරම් තියෙන මේ ක්ෂණිකව කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේ හැමෝටම කරන්න කියන්නේ අපිට පුළුවන් නේ. කෑම ටිකක් හදන්න කෑමටියක් හදලා පාරේ තැනක තියාගන්න අපිට කොහෙද අපිට ඒව කරන්න බෑ අපිට ලැජ්ජයි ඒව කරන්න ඒ වගේ දැනේවි මෙහෙමයි මේ අපේ රට තුළනේ ඔය සමාජ ක්‍රමය නිර්මාණලා දෙන්නේ වෙනත් රටවල ලෝක සාමාන්‍ය දෙයක් මේ රටේ හොඳම නිලයන් දරන අය මේ ෆුඩ් ඩිලිවරිත් කරන පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් විදිහට ඔන්න ඔය ක්‍රමය ඔය සිතිවිල්ල අපතුලින් අයින් කර නොගන්නා තාක් මේ රට කවදාකවත් දියුණු වෙන රටක් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න මොකද්ද කුලය මත පදනම් වෙච්ච තත්ත්වයක් ක්ලාස් එකක් තීරණය කරන කරන රැකියාව මත මූ අර ක්ලාසක අරු මේ ක්ලාස් එකේ අපෝ මේ මනුසය කරන්නේ පාර කෑම්ිකුණ මේ මනුස අඩු ලාස් එක ඩොක්ට තම කියලම ලාස්සකි කොකම අපේ රට ඇතුරුව සාම්ප්‍රදායක පුංචි පුංචි රටල් කීප එක තියෙන දේවල් ඕක නෙමේ ඇත්තරම ලාසක තියෙන මනුස්්‍යයා තියෙන තන මනුස්සකම කොතන තින්නේ අන්න අංක එකේ ක්ලාස් එක එනිසා අපි දැන්වත් ඔය ඔය අඳුරු බැමි අපේ හිත්තුලින් බිඳගමු මොද මේල ආහාර තුළ ආහාර විකිනීම තුළ එහෙමන්නත ආහාර සම්බන්ධ ව්‍යාපාර තුළ කටක ලග්න හිමියන්ට අතිශයෙන්ම සාර්ථක භාවයක් තියෙන අන්න ප්‍රතිවිරුද්ධ බලය ඔබට වැඩ කරන තැන්. එහෙම නැත්තං අපිට පුළුවන් අපි මෙච්ච දසක් කරන අපි වාහනයක් තරන අපිට ගිහිල්ලා එලොරටියක් කරන්න වෙලා බෙදාහරින්න. ඔන්න ඔයගේ දේකට යමු. ඔන්න මොකද හේතුව අපිට දැන් අපේ ඔය ඔය නම්බුව ගැන හිත හිත හිටියොත් අර වචනමක බම්බු ගහගන තම අපිට වෙන්න මේ වෙලාවේ මේ රට ලෝක යන තත්ත්වය උඩ අපි මොකාක් හරි ජීවිකාවක් කළ යුතුමයි ජීවිකාවන් නොකර කාඩත් ඇඟලික් කරලා මෙන්න මේ සමාජ නිර්මාණය කරපු ක්‍රමය නිර්මාණය කරපු අරූ තමා මේක වැරදිී හැත්තාතේ අරු මේ කලා අනුහතරදි මෙයා මෙම කර දස් පල මේ කරා දෙදස් පහල ජනිත එක්කෙන දෙදස් දානම ජනිත එක්කෙන කෑවා මාරුවෙන් මරුට අපි හිතර දැන්නේ දෙට අපි එක එකෙන වහල් වෙලා ඉන්න විදිහයට අපි ඇගෙල දෙක් කරන හැබැයි වැරද්ද කළ දෙන්න අපි මොකද අපි තමා මේ සියලු නායක නිර්මාණය කළේ අපි ටකරමට එහෙම නැත්තං ඔය දෙන දෙන දීමනාවල් වලට චන්දය දුන්නේ ඇයි එකට හේතුනේ අපි ඒවනි යැපෙන්ට තත්වට පත්වලද හැබැයි අපිට ඒ දේව අවශ්‍ය නැති වෙන දිට අපිට ඒවා අනුන්ගෙන් ඕන්න අපි සපයා ගන්නවා අපිට කරගන්න පුළුවන් තත්ත්ව තිබ්බනං අද අපි එහෙම ඒවට චන්ද දෙනවද නැහැ එහෙනම් ඉස්සල්ලාම රට හදන්න නම් නායක හදන්නම් දේශපාලනස් කරන ඔබ හැදිලා ඉන්නම වෙනවා ඔබ තුළින් බිහිවෙන නායකයාව හදන්න එක නිසා ඒදේ පොඩක් අතරයකව කිව්වේ අපි අසාර්ථක වුණොත් අසාර්ථක අපි. ඒකට හේතු කොච්චර සාධාරණ හේතු පිටින් තිබ්බත් දේශපාලඥයෝ අපිව නැති කරේ. අර මාත් එක්ක වැඩ කර හිටපු කෙනා තමයි මාව නැති කරේ. අර මගෙන් හොරකම් කරපු මිනිහා තමයි මාව. ඔය කිසිම හේතුවක් සියල්ල 100ට 100ක් සාධාරණ වුණත් වැඩක් නැහැ. මොකද හේතුව අසාර්ථක වෙලා තින්නේ අපි. ඒ අසාර්ථකභාවය ගැන කියෝ කියෝ හිටිය කියලා ඒක සාධාරණ කියෝ හිටිය කියලා අපේ බඩකඩ පිරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක නිසා දැන්වත් අපි ක්‍රියාත්මක වෙමු. ඔයත් එක්කම අපි තව කාරණාවක් කතා කරන මේ වෙලාවේ මං කිව්වනේ ආහාර සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාපාර තුල ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ රැකියා කරන ස්ථාන තුළ ඔබට ගැටලුකාරී තත්ත්ව නැති වෙනවා. ඒක අනිවාර්යයි. ඔබට එහෙම් මෙහෙන් එහෙම් මෙහෙන් කකුලෙන් ඇදිලි අංචි ඇදිලි තරමක් දුරට බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙනවා මේ මාසය තුළ. හේතුව ඔබ කරන වැරදි වැඩිපුර වෙනදට වඩා පේන්න පටන් ගන්න. ඔබට පේන ඔබ කරන දේවල් අඩුපාඩුකම් පේන්න ගන්න. අඩුපාඩුවක් හොයලා හරි ඔබට පහර දෙනවා මේ කාල සීමාව තුළ. අන්න ඒක නිසාම පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඔබ කරන කටයුතු වැරද්දක් නොවී කරන්න රැකියා ස්ථාන තුළ ඒ තුළ ඔබට වරදක් හොයාගන්න බැරි වෙන තත්ත්වයට ඔබ කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න. තර්මතුන මේ தත්ත්වය මග හැරිලා යනවා විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් 17 වෙනිදාන් පස්සේ වගේ 15 වෙනිදාන් පස්සේ වගේ කාල සීමාව තුළ. නමුත් ඒ තුළ ඔබට මේක ටික දීර්කාලන පාසින ගැටලුකාරි තත්වයන් ඔබ නිවස තුළ වනත් ඔබ තරමතට ඔබට දැන ඔබ ප්‍රතික්ෂයපනක හැබැයි ඒකට හේතුවෙන කාරණාවත් ඔබමයි. හේතුව මේ ඔබගේ සමහර ක්‍රියා කලාප ඔබ මේ කොච්චරවත් තර ඔබගේ සුපුරුදු දේවල් වෙනස් කරන්න කැමතින්නේ. මේ වෙලාවේ කාලයට අනුව අපි අනුවර්තනය විය යුතුයි මේ යන தත්ත්වය උඩ. නැතුව අපි හැමදාම කරන් අපේ මම එදත් එහෙම මම එදා මෙහෙම නෙමෙයි මෙහෙම හිටියේ. අද මට මෙහෙම ඉන්න බෑ. අන්න ඔය වගේ දුර්මතවල ඉන්න එපා. ඔබ මේ කාලයට අනුව කාලානුරූපීව අනුවර්තනය විය යුතුමයි. ඒකට අපි හුරු විය යුතුමයි මේ ක්‍රමවේදයට. එතකොට එදා දැකලා එදා කෝණෙන් අද වැඩ කරන්න ගියොත් ඔබ රැකියා කරන ස්ථාන තුලත් ඔබ ගැටලුලුත් කාරී තත්ත්වයන් නැති වෙනවා. මම ඉස්සරින් වැඩ කරේ මේ පිළිවෙලට මට මේක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක මගේ ක්‍රමය. එහෙම කිව්වොත් බෑ මොකද අපි අප්ඩේට් වෙන්න ඕන මේ ලෝක යන තැන එදා තිබිච්ච තැන මේ ලෝකයද තියෙන්නේ නේද එදා රුපියල් 1000කින් කරන්න පුළුවන් දේ අද රුපියල් 1000කින් කරන්න පුළුවන් දේ කොහමද එදා අපි කරපු වැඩ ඔක්කොම ලිපි ලේඛන ෆයිල් වල ලිය ලිය ලිය ලිය ෆයිල් ගොඩ ගගා හිටියා දැන් අපි මම හැමදාම ෆයිල් වලින් කරේ මට එහෙනම් මට මේ ෆයිල් කන්දරාවක් ඕන කියලා කියලා හරියට රස්සාව කරන තැන නෑ දැන් සියල්ල සිස්ටම් එකට මාරු වෙලා සියලු දේ සියලු ෆයිල්ස් තියෙන කම්පියුටර් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ එහෙනම් ඔබ ඒකට අනුවර්තනය විය යුතුයි. එහෙනම් ඔන්න ඔබගේ ඒ දුර්මතයෙන් ඔබ මිදෙන්න ඕන මේ මාසේ අනිවාර්යයෙන්ම නැත්තම් ඔබට ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඔබට රැකියාව බව අහිමි වීම ඉඩ තියෙනවා. ඔබට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔබ ඉන්න තනතුරින් ඔබ පල්ලහැට දාන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් වරද දෙන කාගේද? ඔබේමයි. දැන් එහෙනම් අපි අප්ඩේට් වෙමු. හිතලා හදාගන්න මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා හිතන්න. ඔබට බුද්ධිය මේලා දැනෙනවා. බුද්ධියත් වගේම ආකර්ෂණයත් ඔබට තියෙනවා. එහෙනගේ ආකර්ශණය තියෙන දැනින් ප්‍රයෝජන ගන්ද පැහැදිලි ඇති මං කියන දේ හරි ඒත් එක්කම මම තව විශේෂ කාරණාවක් කියන්න ඕන කටක ලග්න හිමියන්ට ඔබ ව්‍යාපාර කරද්දි මේ කාල සීමාව තුළ ඔබ අන්න අය විශ්වාස කරන්න එපා හවුලේ කරන ව්‍යාපාරද විශේෂෙන් සැලකීමක් වෙන්න ඔබට ඔබව අන්දනවද මේ මිනිස්සු ඇයි මේ මෙහෙම වෙන්නේ ඔබ හැමදේම සූක්ෂම හිතන්න ඔබ යටතේ වැඩ කරන සේවකයෝ ගැන හොඳට හොයලා බලන්න මොවුන් හැමදාම ස්ටෝක් ස්ටෝක් කොහොමද කියලා පරීක්ෂා කරන්න ඔන්න ගිය දේවල් හැමලම එකකවන්් බැලන්ස් කරලා බලන්න ඔවන්ට සැක කරනවා ගැදන හරින් එපා වැඩගන්නට වැඩගන්න සැක කරන්නත් එපා ඔබ එහෙම වරදකවුන් නොකරණාකාරයට වග බලාගන්න හැම්වෙලේම හොවෙල බලන්න මොකද බේන්නේ ඔවුන් මේ බඩුවලට මොකද කරන්නේ මෙයාල හරියට වැඩ කරනවාද මොකද හේතුව ඔබ රැවටලේවට ලක්වීමටට කඩ වැඩි ඔබ පාඩු ලැබීමට කඩතියන ඔබ හෝරකං වංචාවලට ලක්වීම ඉඩ කඩතිය මේ මාසය තුළ එහෙනම් ඔබ කරන්න ඕනේ වෙනටඩා සැලකිලිමත් නො මේ කට තුළද එච්චරයි ඔබ හොරකමක් කරන්න පසුවිමක් සකසාද නොදෙනතාක් ඔවුන්ට හොරකමක් කරන්න බැහැ ඔබ අනේ ඕන දෙයක් කරගත මේකද වෙනවන මිනිසුමට විශ්වාසයි ඔන්න ඔය තත්ව ඉඳගෙන හිටියොත් මේලා ඔබෝ නැති කරන ඔබ දන්නේ නැත අර හිත උනු වෙනවනේ කටකලක්න හිමියක තියෙන්නේ හරිස් අමුතු දෙයක් කොච්චර නෑ මුන් මාව කෑවා මුන් එක එක්කත් මට එපා මුන් ඕන්නේ ඔහොම කීක ඉඳලා අනේ ඇවිල්ලා අනේ දුකක් කිව්ව ගමන් හිත උණු වෙන තත්ත්වයන් කටකලක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක හොඳයි. ඇත්තම යහපත්. හැබැයි ඒක ඔබ විනාශ කරන තත්ත්වයට පත් වෙනකන් දෙන්න එපා. අර නයෙක් උනත් අර පෙනේ පොම්පටන කියන නැත්නම් අර දරමිටියකට ගහන් යනවා කියලා. අන්න ওই තත්ත්වය ඇති කරගන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඔබගේ යහපත්කම තියාගෙන යහපත්කම හොඳයි ඔබගේ අනුකම්පාශීලීභාවය හොඳයි හැබැයි කපටින්ට අහුවෙන්න එපා ඒ අනුකම්පාශීලීභාවය උපයෝගී කරන් ඔබ රවට්ටන්නේ ඔබ විනාශ කරන්නේ ඔබ කොල්ල කන්නේ ඒක හොඳට සැලකෙන මත්වෙන්න කටකලක් මෙහිමියෝ මේක මේ මම කියන්නේ පුල පුලා ඔබට මේ මාසය තුළ විශේෂයෙන්ම ජනවාරි මාසය ඔය මාස දෙක දක්වාම ඔබ සැලකිමත් විය යුතුමයි මේ තත්ත්වය ඔබට ලබන සැත්තැම්බ රොක්තොම්බර දක්වාම පවතින අදදසිස්තුනේ හැබැයි ඔබ කල්පනාකාර වුණත් බෝරවටෙන් එපා තවද කවුල කැදත් එපා මේ කාලසිමතුර බලුතෙන් හවල් ව්‍යාපාර පටන්ගන්න ඉන්නවා යන්දනගේ පමකද අන්තිමට ඔබ කරලා තියන්නේ අර හතර හතරරියන් දෙරියන් කියලා පියර පහවසකොද ඉස්සර පොතක තිබ්බනේද මොකද හරකෙක් දෙන්න ගන්නවා දෙරියන් කියනවා හැමෝකම වටනා පැත්ත තියනෙ ඉස්සර පැත්ත කියලා හරකක ඉස්සරහ ප්‍රදේශය හතරරියන්ට දෙනවා පසු පැත්ත දෙරියම් ගන්න අන්තිවන කණ්ඩ බොන්ඩ දිදී කණ්ඩ බොන්ඩ දිදී හතරරියන් ඉස්සරහ පැත්ත කරන කටයුතු කරනවා කිරිටික ගොමටික ඔක්කොම දෙරියන්ට <laughs> නෝවගේ දෙයක් තම ඔබටත් එන්න පැහැදිලි එක නිසා හවුල වැඩවනට මේලා අතකහන්නට විශේෂම ලබන වසර පුරාවටම තව දෙයක් දැන් ඔබෝ බය කරලා තියෙන ඔන්න ජෝතිශ්‍යවේදී මන් දැක්කා සෙනසුරු මාරු අලුත් අවුදු පලාපල දැන් දාල්තින බලද්දි අම්බෝ ජනවාරි දහටෙන් පස්සේ අෂ්ටම ඒ රාශ්‍රක දෙදාසසි පහේ අප්‍රියල් විසිනමේ දස් මාර්තු විසිනමේ දක්වා තියෙනවා වසර තුනක් ආසන්න වසර දෙක හමාරක් විතර අෂ්ට මේ රාශ්‍රය කටගලක් නැමියල් තියෙනක එහින්දා ඇවිල්ල වෙලා බලාගෙන මෙහෙම කරන්න මෙහෙම ගානක දඟල මේම ශාන්තිකර්මය කරන මෙහෙම කරන්න මෙහෙමකන්න ඔන්න ඒ රාෂ්ටකයේ ටබුව තල්ලු කන තැන දැම්ම ඔබ මානසික වැටලා ඉවරයි දැම්ම ඔබ මොනහරි කරලා කියක් හරි නයවෙලා හරි ඔය මොනහරි දෙයක් ගලක් දාගන්ඩ යන්ත්‍රයක් දාගන පෙළඹිලා ඉවරයි නෑ එහෙම අවශ්‍ය නැහැ කලබල වෙන්නේ පතාම අපි ඒක උදාවුන්න ඒ කාලයේ අෂ්ට මේ රාශ්‍රයක් කියන ඒක ඇත්ත ඒක අඳුරු බලපෑමුත් තියෙනවා ඒක ඇත්ත හැබැයි ඔය කවුරුත් ඒ රාෂ්ටකය තුළ තියෙන යහපත් පැතිකට පෙන්න දෙන්න ඇයි යහපත් පැත්ත පෙන්නුවොත් බිස්නස් එක වෙන්නේ නේද අන්න ඒක නිසා කලබල වෙන්න එපා මම වැඩසටහනක් දෙනවා ඒ වගේ මේකට පිළිවෙත් පිළියම් දෙනවා මම ඇත්තටම මේ එයින් පස්සේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් ඇතිවුණොත් ඔබ පුද්ගලික මට මැසේජ්ජ හරි දාලා තියන්න මම ඒ වෙලා බල ප්‍රශ්නයක් තියෙනකට උත්තර දෙන සත පහකාය කරන්න කවදක්වත් නමුත් උත්තරයක් දෙන මොකද මේ විශේෂම මේ කියන්නේ කටක ලග්න හිමියන්ට මකර ලග්න හිමියන්ට කුම්බ ලග්න හිමියන්ට මීන ලග්න හිමියන්ට අනිත් එක පුද්ගලිකේන්ද්‍ර සටහන් වල තත්ත්වේ බලලා ඒවල ඒ රශ්ක තියෙන මම ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම පුද්ගලිකවත් උත්තර දෙනවා කතා කරන්න බැරිවේ රෙකෝඩින් එකකින් හරි මම ඔබට එවනවා එක් නිසා මගේ ෆස්බුක් විටුවල් ලයි කර තියගන ෆස්බුක් හරි මසේජ දන්නමට නැතන් චනල්ලක හරි දනුවත් කරතියන අද නෙමේ ඒ රාෂ්ට්‍රකයෙන් පස්සේ එකන ජනවරි දාහතෙන් පස්සේ එහෙම ප්‍රශ්ල තිනම් කිසි ගැටලුවන්නේ මං ඔබට නොමිලේම ප්‍රතිකර්ම කියෙන එක නිසා බොරුකාරෙන්ට අහුවෙන් යන්න එපාමේ වෙලාවේ ඒ රාෂ්ටක තියෙන එතන රැවටීම රැවටීමට ලක්වීම දනහානිය හරිනි ගිල්ලා ලක්ෂ පහක් කියන ගෙදර හූනීම කපන්ඩ ඇවිල්ලා කපන හූනීමකුත් නෑ ඇවිල්ලා එහෙම මේ නටලා කරලා යනවා සතේකුත් නෑ එත ඒවට අහුවෙන්න එපා ඒවට හරි සරලක් පිළිවෙත් තියෙනවා හරි පොඩක් වෙලාවගත්තේ ඔබගේ හොඳට නිසා මාත් එක්ක කේන්ති ගන්න එපා මේ කාලේ නාස්ති කරා කියලා මේක ඔබට ඉතා වැදගත් නිසා දැමම කියලා තිබෙනවා මොකද දැන් මම දැක්කා ලග්න පලාපාල ගොඩාක් බලද්සා ඔය එක එක ගුරුකන් සම්බන්ධකවද මෙන්න ඒ රාශ්ටකයක් නව කටකලක් නිමියන්ට දේදී ගොඩා පරිසං වෙන්න ඕනා ජීවිතහානි පවාව තියෙනවා ඒවගේ තත්යන් තියෙන හැබැයි ඒවට අපිට වැළකෙන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු මේ පෞල් ජීවිතේ කුටුම්බ ජීවිතය තුළ කටකලක් හිමි දෙසැම්බර් මාසේ හැසිරීම මොකද්ද ඔබ පොඩි ආත්මාර්ථකාමී ස්වරූපයකින් කටයුතු කරනවා අන්න අය ගැන එච්චර තකන්න හැ එහෙම එකක් තියෙන ඔබ ඔබ තරමක් දුරට මේ ඔබගේ සුක විවරයෙන යුදු උදෙසා හැම දේම බලාපොරොත්තු ඔබෙන්ද යමක් නොවනත් ඔබ අන්නගෙන් බලාපොරත්තුන හැම්වෙලීම පවුල අනිත්තායට අර කියන්නේ මෙහෙමයි මට මේ මිනිසු කරන්න මාව සලකන්න මට මාව කවුරුත් ගණගන්න මට මෙහෙම කරන මෙහෙම කරන මං මුකුත්යන් ඔය ඔය ඔය කතාව තම ඔබ හැම්වෙලීම කියන්න හැම් වෙලේම කියන්නේ ඒ වගේ කතාවක් වේ දුකම කියනම් නෑ එහෙමෙන් බැමකද හේතුව මේ වෙලාවේ ඔබ හිතන්න ඕන මේ තියෙන තත්ත්වය උඩ අන්න අයටත් අන්න අයටත් මේ ප්‍රශ්ටක දෙනෙන හැටි මේ පිරිනේ දැන හැටි එක තේරුම් ගන්න කටයුතු කරන්න ආත්මාත්තකාමි වෙන්න එපා මේ වෙලාවේ කටකලක් නෙමෙයි කියන්නේ හරි යහපත් හිතක් තියෙන කෙනෙක් නමුත් මේ ග්‍රහ පිහිටීම් තුළ ඔබගේ ඔළුව පුංචි විකෘතිභාවයක් වෙනවා ඒ තත්ත්වය උඩ විකෘති කියන්නේ පිස්සු වෙනවා කියන එක නෙමෙයි අර පොඩ්ඩක් සංවේදී නොවන තත්ත්වයක් පෙන්වුම් කරනවා පවුල තුළ ඒක නිසා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න කොහොමද මේ තත්ත්වය වන්නේ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ එතනත් ගැටලුවක් ඇතිනේද මම ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕන හරි අන්න ඔය විදිර හිතලා එකමුතුව කටයුතු කරොත් පවුලක් විදිර නැගී හිටීමේ හැකියාවත් අන්න ඒ රාෂ්ටකය තුළ දෙනවා ඔබට ඒක නිසා ඒකට ලෑස්ති වෙන්න දැන් ඔබට එකතු වෙන පවුල ඇත කතා කරන්න අපි මෙහෙම හිටියට දැන් අපිට ආදායම් පොඩ්ඩක් අඩුවීගෙන එනවා අපි මෙහෙම හිටියොත් නම් අපිට මේක කරගන්න බෑ. මොකද අපි එකක් මත්තේ හිටියොත් ඒක නැති වුණොත් අපි මොකද කරන්නේ? මතකනේ කොරෝනා කාලේ අපිට වෙච්ච දේ. අපිට මෙහෙම වුණා අපි බලාපොරොත්තු වුණ අන්තිම රස්සා කරගන්න බැරුව ගියා. අපිට යන්නේ මන් නැතුගේ. එහෙනම් අපි ආය එතනින් පාඩමක් ඉගෙනන කටයුතු කරමු. අපි එකතු වෙලා වැඩක් කරමු. ඔන්න හවුලේ වැඩ එපා කිව්වේ පිටායත් එක්ක. තමන්ගේ විශ්වාස තමන්ගේ පවුල ඇත්තක තුලා වැඩකට යන්න. වැඩකට යන්න මේ මේ දෙසැම්බර් මස ඔබ දාන මූලික අත්තිවාරම හරි ශක්තිමත් එකක් වුණොත් ඔන්න ඒ රාෂ්ටක තත්ත්වයේ තියෙන ජනවරි මාසිපල තියෙන යහපත්කම ඔබට ඔබ ඔසවා තැබෙන තැන ඔබ මෙහෙමයි ඔය ඔබ දහමට අනුව කටතුන ධර්මානුකුලෝ කටයුතු කරනවන ඔබ යහපත් කෙනෙක් නම් බණ භාවනාවක් අහගෙන කරන තමන්ගේ ආගම දහමට අටට කතු කරන හිත හැම්වෙලෙන් පිරිසුදු තියාගෙන එන්න මොන ඒ රාෂ්ටකයාවත් ඔබ හොල්ලන්නම් වෙන්නේ ඒක හොඳට මත තියාගන්න කටගලක් මෙහිමියෝ තරේමත තබගන්න එක යහපත් වෙන්න අන්න ගැන ටික සංවේදී වෙන්ද හැබැ මංකිවනේ අර සංවේදීකම ඔබ විනාසර ගෙනන තැනට පත් කරගන්නත් ඒ පායක නිසා දැම් අතකහන් වැඩකට ව්‍යාපාරකට අතකහන්න පවුලත් සමගතු වෙලා ඔබට පුළුවන් නැතම් පවුලකන ව්‍යාපාරට ඔබ අතහිතද ඔබ මැදිහත් වෙන්න හැබැයි එකක් තියෙනවා මේක හොඳ රිතරගන්න ගණු දෙනු මුදල් ගණු දෙන මූල්ල මේ ගණු දෙනු පැතිකඩට ඔබ සම්බන්ධ වෙන්ඩ එපාවතනදී. ඔබ ප්‍රඩක්ෂන් එක නිෂ්පාදනය නැත්තම් පැකින් ක්‍රියාවලිය බෙදා හැරිම ඔය ඕනම් දෙකට සම්බන්ධය නොබේ ව්‍යාපාරය තුළ ඒ ව්‍යාපාරස් ස්වරූපය අනුව මූල්ල මේ ගණු දෙනු පැත්ත වෙනකට බාරදන්න මේ ලැවි ඒ අතරින් ගෙදරට සල් ලැබුණ හම ගෙදරට සල්යාව කියන්නේ ඔබට අවශ්‍යතත් සපුරාගන් හැකියාව ලැබෙන අන්න උපක්‍රම ශීලී වෙන්න කියන්නේ එක උපක්‍රම ශීලීව ග්‍රහයන්ගේ තියෙන අඩු පාඩුක ග්‍රහයන්ගෙන අඳුරු බලපෑම් ඇතිකරගන්න හෙමයි මං ඉස්සර ලක්නට කිව්වා ඔබට මුදල් ලැබෙනවා හැබැයි වීදන් වෙනවා එහන මුදල් ලැබුණු සැනින් ඔබ ගත තින මුදල්ට වේදන් වෙනවාගේ හසමාන වෙනකට දෙන එක එනම් ගෙදර වෙනකට පාලය දුන්නොත් අන්න ඔබගේ වැෑවීම මෙත ඒවරයි හැබැයි ඔහුගාව සල්ලි තියෙන ඔබගේ සල්ලි පැහැදිලිද අන්න ඒ වගේ තමා මේ දේ කරන උපක්‍රමශීලිව කරයන්න ඔබට මේ සාර්ථකභාවය ඇති කරගන්න පුළුවන් මේ අසාර්ථක භාවය තුළ ඒ ඔක්කොම් පරාජයට පත් කළ හැකි ඒත් එක්කම අපි ගත්තොත් කතා කරොත් අධ්‍යාපනය ලැබෙන වයසේ දරු දැරියන්ට මේ කාලේ අතිශයම යහපත් යහපත් හේතුව මේ වෙලාවේ ඔබට හැම දෙම ලැබෙනවා ඔබ අඩුපාඩුවන් නැතුව ලැබෙන මෙච්චර අඩුපාඩුකන් තියෙද්දිත් ඔබට අධ්‍යාපනයට ලැබෙන සියලු බාධා ඉවත් වෙනවා එකම එක බාධාවක් නෙමෙයි මේක බාධා ලෙස සලකන්නේ ඔබට එකක් ඒකාකාරී හිතක් නැතිකම හැරෙනකොට අනිත් සියලු දේ හරි ඔබගේ හිත චංචලයි ඔබට එක අරමුණක් නැතිකමක් තියෙනවා ඒ අරමුණ හදාගන්න නෑ මම මාව වට්ටම් දෙන්න මා වෙනස් කර දෙන්න මේ වෙලා මට මේ ස්ටා එක තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන ලබන වයස් දරුවන්ට මේ වෙලාවේ තරඟ විභාගලින් හොඳ සාර්ථක ජය ලබාගෙන විභාගවල මිනද දැන් දෙසැම්බර් මාසයක තුල මේ වාර විභාග හෝ වේවා වෙනත් වෙනත් විභාගවල මුණ දෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් අතිශයම සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. එහෙනම් ඒක දැනුම වැඩි කරගන්න ඒ විභාගේ ප්‍රතිඵල වැඩි කරගන්න ඔබ උපක්‍රමශීලී වෙනවා. නැත්තම් ඔහේ දැන් ඔබට හොඳ ලාවේ හොඳ සමත්වීමත් තියෙද්දි ඔබ ඔබගේ උත්සාහ නැතිකම උඩ ඒක තරමක් දුරට ඕන් නිකන් පාස් වුණානේ ආන්තන් ඇති පාස් වුණා වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විභාගයේ සමත්වීමේ තත්ත්වයනක පෙන්눔 කරන්නේ. ඒතොර මේ සමත්වීම ඉහළ විජයග්‍රහීල සමත්වීමත් ඔබේ අතත පත් කරන ග්‍රහයන්ගෙන් තියෙන විභාග සමත්වීමට ඔබට දෙන සහය. එන එක විජයග්‍රහණයක් කරගැනීම හෙක්තන තත්ත්වය තියෙන ඔබේ ඇති. ඔන්න ඕකයි පොදු ලග්න පලාබල වෙනස. කටකලගීම හැමෝටම විභාග සමත්වීම තියෙනවා. හැබැයි ඒක වෙනස් වෙනවා එක්කෙනාක මත ඒ කොච්චර සීමාවකද ඔබ ඉහලට යන්න කියන එක එතන ඇතිකරගන්නන අපි අන පොදු පලාපල කීම ගැන විවේජන ඉදිරිපත් කරනය හොඳට අහගණ්ඩ එක හැමෝට මේ තත්ව තියෙනඒ තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරගන්න වෙනස් කරගන්න ඕනේ ඔබ ඔන්න ඕකයි පොදු පලාපල නැත්තං ලෝක ජනගරහගත දොළහ එකක් කටකලක් නෙමෙනට හැමෝටම් මේ හරියනොද කියලාහනනේ හරි යනවා හැබැයි ඒක අර්මං කීව තත්ත්ව උදා කරගන්න තත්ත්ව වෙනස් කරගන්න පුද්ගලික ග්‍රහ පිටින් බලපානවා ඒ වගේම ඒ සියලු දෙට වඩා ඔබගේ කැපවීම උත්සාහය බලපාන. පැහැදිලි. හරි ඊළඟ කාරණාව ගැන අපි කතා කරමු. උසස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපනය. එහෙමත් නැත්නම් ඔය වෘත්ති අධ්‍යාපනය කරන අයට මේ කාල සීමාව තුළ බාධා කිසි දෙයක් නැහැ. ඔබට ඔබගේ පාඩුවේ කටයුතු කරන් යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වෙලාවේ ඔබ අලුතෙන් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන නම් චුට්ටක් කල්රිමු. අපි මේ මේ මාස යන්න අරිමු. මේ මාසේ යන්න ඇරලා මාසේ කියන්නේ මේ මාසේ 15 දැන් පස්සේ ඔන්න 15 දැන් පස්සේ ඔබ උත්සාහ කරන්න මේ දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්න. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අධ්‍යාපන කටයුත්තක් උදෙසා ඔබට මේ කාලේ මේ කියන්නේ 15 දැන් දෙසැම්බර් 15 වෙනි පස්සේ ඒකට උත්සාහ කරලන්න. මේ ලියකියවිලි හරියට හදාගෙන හරියටම දෙතුන් වතාවක් චෙක් කරලා මේ ගැන හොඳට දන්න කෙනෙකුට පෙන්නලා ඇප්ලයි කරන්න. සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් විදේශගත වෙන්න පුළුවන්. රැකියාව සඳහා විදේශගත වෙන්න බලන්න ඉන්නනම් ඔබටත් මේ කාලසිම තුළ ඒ හැකියාව මනාලෙසම් පෙන්නුම් කරනවා හැබැයි චුට්ටක් විතර රැකයා සඳහා විදෙස්ක දෙන්නයට පොඩ්ඩක් තරමක්දුරට කාලය වැඩිපුර ගෙවෙන්ද ඉඩ තියෙනවා කියෙන පොඩ්ඩක් කාලය යන්න තියෙන වැඩේ කල්ටික ගත වෙලා තම අවස්ථාව සැලසෙන්න තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන්නේ. මේ වනට විදෙස්ගත වෙලා ඉන්නයට තරමක්දුරට රැකියාවල් අහිමීමි තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවන මේ විදි රැකිය වහිමලා ඉන්නයට එහෙම ගැටලු කාරි තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා. හැබැයි ඔබ මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕකට. ඔබ අඟහරුවද දවස්වලට ඔබ බෝධි පූජාවක් පවත්වන මේකට මේ පන්සලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගෙදරට ලයින් මම පිළියම් පිළිවෙත් පස්සේ කියන. නමුත් මේක ඔබට විශේෂයි. මොකද ගොඩ දෙනෙක් මේ වෙලාව මානසික වැටලෙන ඉඳ මම මේ මැදදිම කියන්නේ ඔබ බ්‍රහස්ම සමාවෙන් අඟහරුවද දවස්වල රාත්‍රී අටත් නමයත් අතර බෝධි පූජා පවත්වන්න හැමලෙන් භාවනාවක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ තුළ ඔබට මේ තත්ත්වය ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් ලැබෙන පුංචි හෝ රැකියාවක් මේ කාල සීමාව තුළ කරන්න. මං කියන දේ පැහැදිලි ඇති. ඔබ මේ වෙලාවේ අර ලොකු රස්සාවක් බලාගෙන ඒක ලැබෙනකන් කියලා දැන් විදේශගත වෙලා කාලය නාස්ති කරන්න බෑනේ. ලැබෙන ලැබෙන පුංචි පුංචි දේ කරලා හරි ඔබට ඔහේ ඉන්න වියදම හරි සකසා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ගැටුතු කරා යන්න. මේ தත්ත්වය තර්මක් දොරට මග හැරේවි. මේ දෙසැම්බර් මාසෙම දක් වෙද්දි ඒක නිසා එතෙක් ටිකක් කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න විශේෂයෙන්ම යාළුවෝ සමග විදෙස් කතලා ඉන්නට කියන්නේ ඔය විනෝද වෙන්න ගිහිල්ලා අඩදම්බර ඇති කර ගැනීම තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරනවා ඒක නිසා මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් පැත්තකට ලයින් උත්සාහ කරන්න මේ කාලසිමතුල මේ නැත්තම් මේ කාලසිමතුල ඔබ ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කාලේ හොඳයි මොකද දැන් අන්න ඔන්න උපක්‍රමශීලී වෙන්න කාලේ දැන් ඔන්න රැකියාවක් අහිමි වෙන්න තියෙන කාලේ නම් පොඩ්ඩක් රැකියාව නිවාඩුවක් දාලා දැන් මේ උත්සව සමයත් වෙන අලුත් අවුරුද්ද එනවා නත්තල එනවා එනම් ඔබ ලංකාවට ඔන්න ඒ කාල සිමතුන මාසදයක රැකිය වහිම වෙලා නතුර කොමත් බැවිල්ලනි රැකිය හිමලක රැකියාව කාවකාලිකව නවත්තලනි අන්න එහෙම තමා මේ ප්‍රශ්නල උත්තර තියෙන්නේ එනිසා විශේෂයෙන්ම ජනවාරි දක්වා කාල සිම තුළ පොඩ්ඩක් එහෙම එඩ එතකොට හරි ඇවිල්ලා ජනවාරි අගවගේ යන්න බලාගෙනෙන් එතකොට ටික ටික හර කියලා මාර්තුව අපිල් වෙද්දි ආස්ථාවර භාවය හදාගන්න පුළුවන් මැයි වගේ වෙන කාලෙ වෙද්දි එතකොට ඔන්න ඕවාගේ දේවල් තමා කියන්න තියෙන්නේ අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් ප්‍රේමයාලේ නැත්තම් මං අද වසල ඉවරව කමතක වුණොත් මොකද ඕක තමයි බලන් ඉන්නේ තරුණ තරුණියෝ ප්‍රේමයාලේ සම්බන්ධ තරුණ වයසේ අය මම මේ ආදරය කියලා කතා කරන්නේ අද පටන් අරන් හෙට ඉවර කරන එක ගැන නෙමෙයි ජීවිතය විවාහකට කියලා ජීවිතය අවසානයේ දක්වා ගමන් කරන ආදරයක් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ නිසා ඒක අර ඔය පුංචි පුංචි ඔය පොඩි පොඩි ආදර සම්බන්ධතාවල මේ කියන දේවල් පටල ගන්න එපා මෙතන මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා ඔබ හරි ඉක්මන්කාරී ඔබට ඉක්මන් ඉක්මනින් දැන් ඔබ අනිතපගේ පෙම පෙමදිර බලා කරන ඉක්මනිල පසාද බන්න ඉක්මන් වෙන්නවා අපි දැන් අන්න ඒ ඒ ඉක්මංකාරීත්‍ය හදිසිය ඔබට පාඩු කරන්නව දරු ඒ කල්පනාකාරවෙන මේක මේ ජනවාරි මාසෙන් පස ගොඩාදුරට අඩුවෙනවා ඒක නිසා ඒ වෙද්දි ඒ බලපෑම ඇතිකරගන මේතන කඩාවිඳ ගන්න යන්න එපා මොබේ සම්බන්ධාවය ඔබ මේ කාල ඉවසිල්ලෙන් කටතු කරන්න කලබල වෙන්න එපා ඔබට තේ දැනෙනවා ඔබගේ පෙම්මතාව පෙම්මතිය නිකං වෙනස් වෙලා වගේ ගතියක් ඔබ වැඩිය ගණන්ගන්න ඩෝන් කයා වගේ කයා කරන්න නෑ වගේ ගතියක් දැනෙනවා ඒක ඔබට හිතට ඔබට මේ මාසිකත්තත් එක්ක ඔබට මේලා දැන දෙයක් ඔබ කියනදේ අහන්න ඔබ හැම්වෙලෙම්ම කියන කිසි දෙයක් අහන්න වගේ ගතියක් ඔබට දෙනවා ඉතින් ඔබ කියන දෙවක් කරන්න බැරිහින්ද යහන්න ඇත්තේ <laughs> ඒක නිසා මෙතන තියෙන ගැටලු ඔබගේ ඉවසන්ඩ ඉවසිල්ලෙන් කටතු කරන්න ඒවගේම තමන් දෙනදේ අනුන්ගෙන් කවදක් බලාපොරතුන්න පෙරලා ඒ විදිහට මොකද ඔබ නෙමේ ඒ ඒ ඔහු හෝ ඇනෙමේ ඔබ ඒක නිසා බොලඳ වෙන්ඩිපා මේ වෙලාවේ ඔබ පොඩ්ඩක් පරිණිතව හිතලා ප්‍රේමේ ආලය සම්බ තීන්දු තීරණ ගන්න ඉක්මං කාරිත්තය පැත්තකින් තියලා අනෙකාව තේරුම් ගන්න උත්සා කරන්න ඔබ හොයන නිදහසම අනෙකාත් හොයනවාගෙනක මතත්යන් ඔබ කැමතිදේ වගේම ඔවන් ඔහු හත් කැමි දේවල් තියෙනවා කියරතන්න ඒව ගැන ස්තල් හිතල ඒ සපුරලා ඉන්න එතකොට ඉබේ ඔබගේ කැමි දෙවරු සපුරාගනීම හැකියාව තියෙනවා. පැහැදිලි හඩි අසනීප ගැන රෝගාබද ගත්තොත් මෙන්න මේ කාලසීම ඇත්තරම කටකලක් හිමියන්ට අර කාලාන්තයක් තිබස තිබ අසනීප කාරිතත්වයන් පොඩ්ඩක් අඩුව අඩු වෙලා වගේ දැනෙනවා පොඩ්ඩ වෙන තරම් අසනීප වෙන්න හැ පොඩ්ඩක් චූටි ඇඟට වනත් හිතර වුණ සහනයක් දෙන්න කාලයක් හැබැයි අපි ඒ එහෙම කියලා ඔබ අර දීර්ඝකාලීනව පවත්තන් ආපු සෞඛ්‍ය රටාව වෙනස් කරන්න යන්නත් එපා. පැහැදිලිද? අපි අසනීප අඩුවෙන්න අඩුවෙන්න කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි අසනීප අඩුවෙන්න අඩුවෙන්න අපේ සෞඛ්‍ය රටාව තව තව යහපත් කරගන්න. මොකද ආය අසනීපයක් හැදෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් උද්ගත කරගන්නවා. එහෙනම් විශේෂයෙන්ම කටකලක් නිමියෝ පරිස්සං වෙනවා ආහාර ගැනීමද ගන්න ආහාරවල තියෙන ගැටලු කර්තා ඒවල තියෙන සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් අන්න මම කියන්නේ මහමදාම ගෙන කැම දෙවල් නොක නොබීන ගැනේ ම කියන්නේ හෙනම් ඔබ ගන්න ආහාරය තියෙනනම් ඇමසි ගැටලු කාරිතත්වයක් ඒ උෂ්ණ අධිකාරගමක උෂ්ණ භාවය නැතිවෙන්න අපේ ආහරට අදුල්තා තින ආහාරයක් අන්න ඒවා හරියට සමබලව ගන්ඩ සමබල ආහාර වෙලක් ගන්න කියෙන් නෝකයි නැත්තං වෙන දෙකරන මෙතකොට අරක තින උෂ්ණ භාවය අනිත් ආහාරවෙලෙන් නැතුව යනවා අරක වැඩිපුර අධික සීතලත්වෙන මේක මේක නැතු යනවා ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයන් වලට මුණ දෙන්න දැන්තිව දෙල් හැදෙන කාලෙන ඒගෙන්දා සරජාති ආහාරගද්දි මුරුන්ග කොල ටිකත් දාලා ඒ වගේ ආහාර ගන්න උත්සා කරන එතකොට ප්‍රශ්න ඇතියෙන කඩුවේ විශේෂම මේ හිස පිටිපස්ස පස් පැත්වේ ගැටලු තියාරිතව සියල්ලනි ස්නායු ගත ගැටලු කාගත කලින් ගත්ත අවෂද නිසාවෙන්න්න පුළුවන් දීර් කාලින ගත් අවෂද නිසාවෙන්න පුළුවන් ඔන්න වගේ තත්ත්වයන් උඩ ස්නාව සම්බන්ධ ගැටලු කරතත්යගන්න ඕවට පිරිවෙත් පිළියන් හොඳටම තියෙනවා අපේ හෙළවෙදකමද දක්ෂ වෙදමහත් එක්වාගෙනකට විසිදුම් හොයාගන්න එතකොට ඒ තත්වෙන ඔපට ගැලවෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඔය ඔය කාරණ තියෙන්නේ ඉතින් බම කිව්වා හැම දේටම මේ හැම දේම අපි මුදල් මත තීරණය වුණත් මේ සියලු දේටම වැදගත්වෙන්නේ අපගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය අංක එක දෙක ශාරීරික ඒකාග්‍රතාවේ නීරෝගීකම මානසික නීරෝගීකම වගේම ශාරීරික නීරෝගී භාවය ඉතින් හෙමනම් ඒත් හැමදේටම වැදගත්වෙන පිළිවෙත් එකක් අපි කතා කරම මේ තින අඩුපාඩුකම් මගහරවා ගන්න අපි මොනාද කරන පිළිවෙත් කියලා දැන් කතා කරමු අංක එක මං හැමදාම කියන කාරණාව උදෑසනව දිනු ගමන් රාත්‍රි නින්දර පෙර මෝර පිරිත චන්ද පිරිත සූර පිරිත කන්ද පිරිත ශ්‍රවණය කරන්න හෝ සජ්ජායනය කරන පුරුද්දක් කරගන්න මේක ජීවිතය පුරුද්දක් කරන්න නැගිට්ට ගාම කරන්න විශේෂයෙන් මේ ඉදිරි දින හත් හසලිස් හත ඔබ වැදගත් දෙසැම්බර් පලද එහෙනම් මේ අතහරන්න මේ පමෙක් කරන්න මේක හරි අමාරු එදදි එකදිර පවත්තා යන්න අමාරුවෙන් හරි පවත්තා යන්න උදෑසන්න කිට්ටගම මම මේක ලින්ක්ස් දාන්න හනිවැරදි පෙරිත්වල ලින්ක්ස් මේ ඩිස්ක්‍රපෂණ එක තියෙන පලවෙනි කමෙන්ට් එකෙත් තියෙනවා බලන්ඩ ගිහිල්ලා ලිංක කලික් කරලා මෙහෙමයි ඔබගේ චේතනාව මෙතන වැදගත්තන එක නිසාව පේවිලා කරන්න එහෙම ගැටලුවන්නේ නැකිටකම ඇඳේ ඉදන් හරිකවන්න ඔබට සජ්‍යාන කරන පුරන් සජ්‍යාන කරන ඇස්තකවා කරන්න නැත්තම් මේ YouTube එකෙන් මේ පිරිත දාගන්න මම මේම ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා දාලා ඔබ පොතක් තියෙනවා නම් පිරිත් පොතක් බලාගෙන ඒකත් එක කියන්න. එහෙම නැත්නම් එක හිතින් එකට සවන් දෙන්න. මොකද මේ මේ මේවා හිතට හිතට වැදගත්ම දෙන්න හිතට තම මේ ගොඩක් ප්‍රතිකාර කරන්න. හිත සුවපත් වෙන්න වෙන්න වෙන්න වෙන්න අපේ ඕරා එක. ඕරා එක කියන්නේ අපේ මනසෙන් නිකුත් වෙන තරංග. අපේ තුල තියෙන රැස් ඒවා හොඳ වෙනවා ඒ වෙනවා කියන්නේ අපේ ආකර්ශණය වැඩි වෙනවා ආකර්ශණය වැඩි වෙනවා කියන්නේ ගොඩක් කටතුලින් සාර්ථක වෙනවා අපිට වැඩක් කරන්න ආසයි දෙනවා අන්න ඒ දේ සකසා ගැනීම තමයි මෙතන තියෙන විද්‍යාත්මකාවේ ඕර ඕර කියලා බිස්නස් කරන අය ගැන නෙමෙයි කියන්නේ අහුවෙන්න එපා දැන් අන්න රාග කිව්වා මෙන්න ඕර එකක් ගැන අන්න ඕර කිය මම දැකලා දෙන මුදලාල්ලා කිව්ව දෙනෙක් ඉන්න ඕර ඕර ඕර කිය ඕරවිකු සම්පූර්ණ වෙලඳාමක් කරගත්තා ඒවට අහුවෙන තමන්ගේ ඕරායක තමන්ට හදාගන්න පුළුවන් භාවනාව තුළ හිත එක්ලස් කරගැනීම තුළ පිරිත් දේශනා සහ ධර්මයට අනුව කටයුතු කිරීම තුළ හිත එක්ලස් කරන ඒතට ඔය ගිහිලා මුකූත්වය ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් පුරුද්දක් කරගන්න උදෑසන අවදිනු ගමන් රාත නින්දර පෙර සූර්ය පිරිත, මෝර පිරිත, ඡන්ද පිරිත, කන්ද පිරිත ශ්‍රවණය කරන. ඒත් එක්කම සත්බුදු වන්දනාව. මම ඒකෙත් ලින්ක් එක දාන්නම්. ඒක ඔබ අනිවාර්යෙන් පුරුදකන උදේ හවා විතරන්න මේ ඔබට වේදනාවක් හිතර දුකක් කරදරයක් කෝපයක් ෂණිකර වසයෙන් දැනිච්ච වෙලාවක ඕකහන්න ඔබගේ හිත හිතාගන්න ප්‍රිතර මේ සත්බුදු වන්දනාව තුළ නිවේවි ඒ අපි අලුතෙන් පටිගත කරපු එක ඉතාමත් මිහිරි ලෙස කරලා තියෙනවා ඒක ඔබට ගොඩාක් දැනෙන ආකාරයට හිත නිවෙන ආකාරයට එක නිසා ඒකට ශ්‍රවණය කරන්න පුරුද්දක් කරගන්න ඔයතකොට ඔය තියෙන ප්‍රශ්න අර කිව්වන අන්න අය ගැන බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් නොලැබුණාම හිතට දුකේනවා මේ කහන්න තොට එක දැනේවි නෑ එතන ප්‍රශ්නයන් නෑ කියලා අන්න ප්‍රශ්න ඇතිවේද රැකිය ස්ථන තුළ තුළ කේන්තියන්න වැඩක් කරගන්න බැහැ ඔන්න වැඩ හරියට කරගන්න බෑ අහන්ද මේක හිතනිවේවි ඔන්න ඔබට ඔබගේ හිතින්ම සබෝට් එකක් ලැබේ පැහැදිලි ඒත් එකම දම්ම චක්කම් පාතන සූත්‍රය ඒකත් ඉක්මනිම පල කරන මේ විදි සමට පල කර තියෙන පුළන් ඔබ මේ වීඩියෝ හන වෙලාවෙත් නිතරම නිතරම ඔබ ඉන්න ගෙදර ව්‍යාපාරස්ථාන තුළ අවමශ දිරට තුන් වතාවක්කත් ඇහෙන්ඩ සලස්වන්න මේක හරි ප්‍රබල දෙයක් මොකද මේ දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය නියතව ලැබෙන වැඩක් මේක. මොකද ඔය ධම්මචක්කම්පවත්තන සූත්‍රය දේශනා කරන වෙලාවේ දන්නවනේ අර පස්සක තවුසන්ට ඒ වෙලාවේ දෙවියොත් සාදුකාර දෙදී මේක ශ්‍රවණය කරා කියලා. දෙවියෝ හරි කැමති දෙතන මේ පෙරිතක් නේ මේක. සූත්‍රයන් නෙවෙයි සූත්‍ර දේශනේ නිතර එතකොට ඔබේ ගෙදර තියෙනවා අපි ඔය හූනියන් හදි හූනියන් අඬ වෙන කුඩ වෙන ඔය ගොඩාක් තියෙනවනේ ඔය සියලු දේවල් ඔය පියදන් නොකර සල්ලි වේදනකොට ඔයාලා බලපෑම් නැති කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවියන්ගේ බැල්මත් ඔබට ලැබෙනවා. මේ මේ වගේ දේවල් ඔබ විශ්වාස කරන ඔය গুপ্ত දේවල් ඒ දේවල් මිදීම ලැබෙන්නත් මේ තම චක්කම් පාතන සුති අවමෝෂයෙන් ගෙදර තුන්වතාවක් අත ඇන සස්සන් ව්‍යාපරස්ථනල රෙකෝඩින් දාලා තින මතක තන දේවමන්ත්‍ර ඒ වෙනුවට ඔබ පාවිච්චි කළ බලන්න ඔබ පුදුම වෙනවා වෙනවමයි මේදේ සාර්ථක භාවය ඔස්සේ එතකම විශේෂක යමක් කියන සඳදිනවල අඟහරදිනවල රාත්‍රී අටත් නමත් අතර බෝධි පූජාව පවත්තන් උත්සා කරන මේ සඳදාදිනයේ පවත්න බෝධි පූජාව ඔබ බෝධියක් ගාවට ගිහින් ඔබ එතන ඉඳගෙන ඉස්සලාම කහපාට මල් පූජා කරලා බෝධියට පත්තු කරන එළඟ තෙල් පහන් තුනක් මේකට බෝධියක්කාවට යන්න බැන විදෙස්කතලන්න ඔබ ඉන්න කාමරිහරි කමන්න ඉඳගෙන කරන්න ඔබ මොද මේ සියලුදේ පන්සල තුළ අප නිර්මාණය කරලා තියන්නේ අරාන්තෝ බුදුගුණේ සංකේත වශයෙන් බෝධිය චෛත්‍යය විහාරය සියල්ල. එහෙමනම් අපේ චේතනාව තුළ අපගේ හිත තුළ. ඒත් බෝධිය ඒ චෛත්‍යය මවාගන්න බුදු පිළිමේ මවාගන්න මේක සංකේත පමණයි අපේ බුදුහිමියන්ගේ අසීමිත වූ ආදරයේ මෛත්‍රී එහෙනම් ඔබ හිත තුළ මවාගන්න මවාගන්න ඔබ ඉන්න එතන කියද යන්න එළඟදෙල් පහන්තුනක් තිබ පුදු පිළිමක් තියන්න වශන්න හිත තුළ මවාගෙන ඔය ඕන තැනක තියාගන්න එළඟදෙල් පහන්තුනේ කහමල්ටික තිබ්බ ඔන්න මම මේවා පූජා කර මේ බෝධියට ඉරවස පැන් කලයක් අතරාරගෙන පැන් කලයක් අතරාරගෙන මහා මංගල සූත්‍රයෙන් තුන් වතාවක් මේ පිරිත් කරගන්න මේක මේ ඔබම කරගන්න පොතක් බලන් හරිකමන්නේ පැන් කලයට තුන් වතාවක් පිරිත් කරගෙන ගිහිල බෝධිය මුලට වක්රද්දි ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටල ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු කල ඔබගේ හිතර තියෙන පීඩාවල් ඔබට තියෙන බාහිර බලපෑම් නිසා වෙන දේවල් ඔබගේ ජීවිතය තියෙන හීන ආශාවල් අපි මිනිස්සුනේ එතකොට අපි ආශාවල් දමනය කරලා නෑන එතවට බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒක කියලා නැහැනේ අමක් නෑ ඔබ ඒ දේවල් හිතාග අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඒ තියාගෙන බෝධියට ඒ වතුර වක් කරන්න බෝධියක් නැත්තං වෙන ගහකට හරිකමන්න එහෙමත් බැයින සිංකට හරිකමන්න බෝධිය මූලයකි ලැස්තකවන් හිතාගෙන ඔබවත් කරන්නේ පැන්ටික අධිෂ්ඨානය වැදක මේ කුණුකොට පිරිත් පැන්වත් කරන්නේ කියලා <laughs> තර්ක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුව එහෙම බැලුවොත් කොතනද කිරිටි නැත් මේ ලෝකය තුළ අරක අපිට ප්‍රසිකලිය ගැන්න බෞතිකව පේනම එක සිංකය කියන්නේ මේ අපිරිසුතනක් කියලා නමුත් අපේ හිත් ඊටඩා අපිරිසුදුයි එහෙමන ඒ වගේ බොලඳ මතොලින්න්න පහොබගින් සිංගි හරි වක්රන්න හැමදේම ටික ටික සාර්ථක වේවි ඔබට හිතර සැනසීමක් ළඟා වේවි. ඒ වගේම මම ඇර හැමදාම කියෙන මාසේ ආරම්භක දවසේ ඔබ දැසන සූර උදාවන වෙලා බලන්න කොහමද කරන්නේ Google එකට ගියා සන්රයිස් කර ටයිප් කරා ඔබ ඉන්න රට නගරේ ටයිප් කරා ෆස් ඩිසම්බ කියලා ටයිප් කළ සර්ච් කරන්න එතකොට ඔබ ඉන්න කොහෙද එතනට සූර උදාවන වෙලාව තියෙන එන්න ඒ වෙලා බලාගෙන වෙලාවට පැකට එක හමට කලින් අවදි වෙලා හොඳට පිරිසිදු වෙලා මොකද කරන්න ඕනේ ආගම දහමනු කටයුතු කරන්න ඕන කටයුතුකට අර පිරිත්ටි කහනාය පිරිත් අහලා බෞද්ධය බුදු පහන තියලා අන්න අනිනාගමිකගේ අවශ්‍ය කරන යාගමික වතාවල් ටික කරලා ගිහලා ගෙදර ලිප දලන එක දර ලිපක් වෙනවා හොඳයි නමුත් ඒක හොයාගන්න බැරි අයගේ ඇස් ලිප පරිකම දැල්ලලා කිරිබතක් සුදු කිරිබත සකස් කරගන්න මේ ඔබම සකස් කරන්න වශන ගෙදර වෙන කෙනෙක් ලවා කරග හරිකමන්න ඉරස් කිරිබත අනුභව කරන්න වෙන වගේම කියන්න පැන්ටස් දෙයක් ගන්න ඔබ කැමි දෙයක් මේ පාර අනුභව කරන්න. අනුභව කරලා පුටුවක් ගාව වාඩි වෙලා ලියන්න මේ මාසේ ඔබගේ වියදං ඇස්තමේන්තුව. මොනාද ආහර සඳම පනක් යන ගමන ගමන පනයි අවෂද සඳම පනයි හෙම කියල ඔබට පහුගේ මාසල වේදංක සාපක්ෂ හිතල ඇස්තමේන්තුව කාසන වශයෙන් ගන්න පුළුවන් අරගෙන ඉතිරි කිරීම සඳහා කියලත් ගානක් අනිවාරෙන් පුංචි ගානකරි ඇතුළත් කරන්න ඊට පස්ස මොකද කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබ මේක දැව ලිවන ම කර පිල අමතරට ඔබට යම්ිස දෙයක් කරන්න පුළ මුබ දැන් ලිව මේ මාස සැලසුම් ඔබගේ එහෙනම් ඔබ හැම්වෙලේ මුස්සා කරන්න සාධාරණ හේතුවක්කට හැර මේ ඔබ ලියප මුදල ඉක්මවා යන ඉට දෙන්න එපා ආහාර සඳ වෙන්කරපු ගානෙන් එහා යන්න දෙන්න එපා හැකිනම් රුපියල් දාහක් දෙදා පන්සියක් කරිකමන්නේ අඩුවෙන් කරගන්නට ඒකත් ඒ ඉතුරෙන ගානත් අර ඔන්න ආහාර සඳහා ගිය මුදලින් රුපියල් 1000ක් ඉතුරු වුණා ගමනාගමනෙන් 500ක් ඉතුරු වුණා අවශ්‍ය සඳහා මේ පනා ওই ටික ඔක්කොම දොලාර ඉතිරි කිරීම තව ටිකක් වැඩි කරගන්න මේක ඔබගේ ජීවිතේ මේ සැලසුමක් හදාගන්න දෙන පාඩමක් මේ පිළිවෙත මොකක්ද මේක තුළ තියෙන ඔබ සූරය උදාවෙන වෙලාවට ඒ වෙලාව මේ මාසේ අලුත්ම හිරු කිරණ අලුත් මාසේ පලනිවතර පොලොවට පතිතන වෙලා තමා සූරය උදාවෙන වෙලාව කියන්න. එතකොට ඔබ මොකක්ද මේ සියල්ල සූර්යයා මතයි මේ ලෝකේ පවතින්නේ කියලා විද්‍යාවෙන් කියනවා. මේ ශාක පත්‍ර තුල ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියල අපිට මේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සිදෙන සූර්යයා ලෝකයේ මත මේ ලෝකයේ සමබලතාවය රැකලා තියෙන්නේ මේ සූර්යයකන. දැන් අපිට සියල්ල දෙන කෙනානේ අපේ භාෂාව තුළ අපි දෙවියෝ ලෙස හඳුන්වන්නේ. දැන් සූර්යයන් විද්‍යාවේදී සියල්ල දෙන කෙනා නම් සූර්ය දෙවියෝ කියලා හැඳින්වීම විද්‍යාත්මකවත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් සූර්යයා ලෝකයේ පොළොවට පත් වෙන විදිහට වෙලාවට ඔබ අධිෂ්ඨානයක් කරන්න සූර දෙවියන් නමස්කාර කරන්න මේ විශ්වර නමස්කාර කරන්න මේ සියලු දේ තියෙන මේ හැමදේම අපිට දෙන්න විශ්වර නමස්කාර කරලා මේ යහපත් සිතුවිලි විශ්වර මුදාහරින්න මම මේ මාසය තුළ මේ ඉපේම කර යුතුමයි එහෙනම් මට මේ සඳහා වෙන බාධක මට අසනීපන වලින් වෙන්න පුළුවන් අනතුරු වලින් වෙන්න පුළුවන් රට තුළ තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය මොකක් හෝ දෙයකින් පරිබාහිර පාර්ශ්වයෙන් මට එන්න තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු බාධක දුරු කරලා මට මේ දේ උපයාගැනීම ලැබේවා එලෙසම මා නීරෝගී වෙත්වා මගේ පවුලේ අද නීරෝගී වෙත්තා ඒ පමණක් නොම මේ ලෝවේසන මනුෂ්‍යයෝ පමණක් විතරක් නෙමේ මේ සියලු සත්වයෝ කූම්බියගේ කුහුඹුවගෙන්දලා ඊටත් කුඩා සත්වයගෙන්දලා විශාල සත්වයන් නපුරු හෝ වේවා ඕනම සතෙක්ගේ ජීවත් වීම අයිතියක් තියෙන මේ ලෝකෙ තුල එහෙනම් ඒ සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මුදිත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඒ යහපත් සිතුවිල්ලෙන් මාසේ ආරම්භන්නකෝ කරලා බලන්ටික දස කරයද මොකද වෙන්න කියලා මේක විහිළුවක් වෙයි සමහරුන්ට හැබැයි මගේ ජීවිත අත්දැකීම වසරත් තිස්සම මම මේ කියලා කරපු අයගේ අත්දැකීමුත් එක්ක දන්නවා මේක අති සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් අනිත් කාරණාව මොකද්ද අර මම හැමදාම කියනවා මාසේ එක දවසක් දවල් වේල निराහාරව ඉන්න උත්සාහ දවල් වේල වෙනවා වඩා හොඳයි निराහාර වෙලා ඉන්න උත්සාහ කරනවා බඩගින්න දරාගන්නවා උදේ දවල් දහයට එතර කණක නැවත්ව හවස හය විතරක නිරාහාර වතුර බිබි විතරක් එන්න එක වෙලන් නොකා හිටිය කියලා කවුරුත් මැරෙන්නේ අපිට දැනෙනවා වේදනාව මේක මර්ධන ක්‍රියාවක් මොකද්ද අපිට වේදනාවක් දැනෙනවා හැබැයි අපි අපේ ආහාර වෙල නවත්තලා ඒ ආහාර වෙල කන්නක් නැති කෙනෙක්ගේ ත්‍ර දීලා එයාගේ බඩගින නිවෙනවා ඔන්න අපි වේදන ඔහුගේ වේදනාව එක වේලකට අරගෙන ඔහුගේ වේදන ඕක තම මර්ධන ක්‍රියා කරන මේවා ඔය ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා කරන පිළිවෙත් ක්‍රමවේදවලට වඩා අතිශයම ප්‍රායෝගිකයි සහ සාර්ථකයි. මේ මර්ධන ක්‍රියා තුලින් කරන දේවල්. තමන් ඒ වේදනාව දරාගෙන වෙන කෙනෙක්ගේ වේදනාව නිමනවා. අන්න ඔය වගේ දෙයක් කරලා බලන්න. හරිම බලගතුයි මේ දේවල් කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම කතෝලික අය, ක්‍රිස්තියානි අය සඳුදා දවස්වල අනිවාර්යයෙන්ම සුද්දෝ යුසේ මුනිතුමන්ට නුවාණේ පවත්වන්න බාරහාර වෙන්න. ඒ වගේම බ්‍රහස්පති දවස්වල නිර්මාංශ වෙලා එක් පරු ශීලය රකින්න රාත්‍රියයට එක්ව ශිරය කරලා රාත්‍රිය කොළ හත් දොලාත් අතර සුද්දෝ පෑ පවත්වන්න ගත කරන්න ඔබට සාර්ථක වෙන්න හැකියාවත් තියෙනවා ඒවගේම මේ මර කීපනය කාදෙනවා මෙස මස්මාංශ අනුභාව කිරීම පාපයක්ද මන් දෙක දෙෙනවා සමහර මස්පාංශ අනුභව නොකරන අය අනුභව කරනට පෞකාරයෝ කියලා බයිනෝ මෙහෙමයි එත කොහේත්ම කොතනවත් එහෙම දෙයක් නෑ සතෙක්කුගේ නිදහස ජීවත්වීමේ නිදහස කියන දේ අයිතිය තියෙනවා. නමුත් යැපීම උදෙසා මේක මේ පරිසරය තුළ තියෙන සමබරතාවය පිළිබඳ තියෙන ගැටලුව. හැබැයි ඔබ මස් මාංශ අනුභව කරනවා නම් ඒ අනුභව කරන්න කලින් මේ සත්වය මට ආහාර උදෙසා මගේ ශරීරයේ පෝෂණ උදෙසා තමන්ගේ ජීවිතය නැති කරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් ඒ සතර පින් දෙන්න. මේ සතා ලබනාත්මකවත් මේ තිරිසන් ආත්මික නැතුව මනුෂ්‍යාත්මිකවත් උපදින් ලැබේවා කියලායි ප්‍රාර්ථනාව කරන්නේ. ඒ හොඳයි. ඒ දේ හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම සෙනසුරාදා දිනයම ලඟහරු දින නිර්මාණයෙන් උත්සාහ කරන්න. ඔය කටයුතු කරන් යන්න. ඉතින් ඕවා තමයි කියන්න තියෙන. ඉතින් කාලය ටිකක් වැඩිපුර ගත වුණා. සමා වෙන්න මේක දීර්ඝ වුණේ කටකලක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම දේවල් ටිකක් කිව්වා. අර ඒ රාශක තත්ත්වයත් එක්ක. ඒ වගේම මේ බාහිර පරිසරයෙන් එහෙම මේ ශබ්දපත් දවන සමා වෙන්න මම ඊට කාර්බල පරිසරයක මේ කරන්නේ. මේ අලුයම තුනට ඉතලා වෙලා තමයි මේ රෙකෝඩින් එක කරන්නේ. මොකද හේතුව මට නැත්තම් කාලය සපයා ගන්න ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ වෙනස ආගස්ට නිර්වාණ Facebook පිටුව ලයික් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ තත්ත්වයන් වල යන්න එන මේ මාසේ සුබ කරගන්න ලැබෙනවා අනිවාර මේ කියන කටයුතු කරොත් ම පුද්ගලිකෝ කේන්ද පරීක්ෂා කරන්න ඔබගේ මුදල් අය කරන්න එත්නෑ ඒක නිසා ඔබ හොඳ කෙනෙක් ලවා පරීක්ෂ කරගන්න ඔන්න හොඳ කෙනෙක් හොයාගන්න හැබැයි මම කොහමරි අමාරුන් හර මේ දේවල් පල කරනවා ඒක නිසා මේ මං කියන දේවල් මාසේ මේ කියන දේවල් ඒ විදිහම ඔබ කළොත් කවදාකවත් ඔබ වරදින්නේ නැහැ. ඒතර පුද්ගලිකයන් සටන් පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉක්මනින්ම අවුරුද්ද පලාපල සෙනසුරු මාරුවේ පලාපල ගේනවා. ඇති එහෙනම් කතා කරා සමා වෙන්න කාලය ඔබ ගත්තට එනම් කටකලක් හිමියන්ට මේ මාසයත් ඉදිරි කාලයත් යහපතින් යහපත උදා වේවා සියලු දේ සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා තෙරුවන් සරණයි